बल्कि ये भगवान हमारे ऐसे भगवान हैं जिन्होंने संसार में कितने जन जन्मांतों के अवतार लिए हैं हमें तो ये भी नहीं पता है भगवान के अवतार कितने हो चुके हैं जो हमें जानकारी है हम पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत जान लेते एक दूसरे से ज्ञानी महात्मा पुरुष विज्ञान से सुनते हैं तो उनके बारे में थोड़ा पता होता है तो हम आपको भी बताते हैं कहते इनमें सो सोलह कलाएँ जो है विष्णु माँ पुराण के शक्ति के द्वारा आती हैं जब विष्णु का रूप दर्शन होता है ऐसे ही हम त्रेता में श्री राम कृष्ण भगवान बारह कलाओं के शक्तियों से परिपूर्ण है नंबर तीन द्वापर के श्री कृष्ण सोलह कलाओं से परिपूर्ण है इन्होंने शास्त्रों में श्रीमद गीता भगवान पुराण लिखी है महाभारत लिखी है महाभारत का अर्थ का होता है महा हा से हरि और रा से राम ता से तपस्या जो ये महाभारत में तपस्या योगी मुनियों ने त्याग कर ज्ञान बैराग के साथ लिखी है इसी का नाम महाभारत पड़ा है महाभारत में ऐसी ऐसी कथाएँ लिखी हैं हमने प्रभु के महाभारत के बारे में जान नहीं पाई है इस प्रकार से हमारे त्रिकुटा पर्वत सोमता ने उन्होंने पर्वत में कल नाम से कर रहे थे और कल्कि के जो अवतार गुरु हैं उन्होंने विष्णु के रूप में भी लेकर हनुमान जी को गुरु माना है और इनकी तपस्या भक्ति की है इस प्रकार के उन्होंने मत भी लिखे हैं माँ जब भी लिखे हैं यज्ञ लिखे हैं जब तब लिखे हैं इनकी विधि लिखी है इनकी विधि क्या है कैसे करें और कब क्यों किस टाइम करें इनकी पहचान भगवान ने अपनी खुद पहचान दिखाने के लिए हाथ में तलवार थामी है और उन घोड़े पर सवार हुए हैं इस प्रकार से इनका नाम कलयुग में कलकी के नाम से प्रसिद्ध होगा और अवतार के छोटे से बच्चा के रूप में उनका अवतार होगा तब उनका अवतार लेकर भी नाम पड़ेगा कल आपको इनके आगे कथाओं बताएंगे उन्हें कल भगवान